ё якум фаъолият ма тагам девола бист квадрат буд чор квадрат овардам ҳам кимои калифорния бале обработка кардан дар кор яъне ки ва як кор кар кардан ва як чуқуриба рехтан дар кор як ҳафта об мондан дар бисёр бисёр деҳқоно барои худашон гирифтанда барои чи барои ки мо бениҳоят зиёд химикат истеъмол мекунем аз ҳамин сабаб ҳамин помидораш анами қадар шуд манаин пори пусидагипори пусидаги ана ин биогумус ба шудаги мана нигоҳ кунед ин результата тамошо кунем бачо бале э, сӣ ба ҳафтод када хок хуш карда кадагим инам таҷриба ин ҳамаи ин ҳамун биогумус аст инҷа ба ин карточка девонаше бовар накардаги чи агар мусораш қатъи ҳамқа <laughs> карточка шудаги бошад якум сааташа боре намедам чи хеи карточка бошад <laughs> аммо помидор ба андохтаги биягомса ин зели ман уже дозаш аст чор сол давом мекард чор сол доза дорад ин теплица гам дарнаш ҳашт метр чил сантиметр мешавад э, замин чил метр дарозай ҳаминам тавсия мекунам ки касоне ки дехонӣ карданд албатта теплицаои замонавӣ баланд кунад э, аз деҳқонӣ ин э, бениҳоят э, пули бобарака метиҳад ассалому алайкум акай муҳаммадсаид ин акаҷон пештарак видео монда будем ки бачаҳо бисёр муроҷиат карданд ки акаҷон ҳамин биёгомуса бисёртар пурра сёмка карда маълумот шуна гирифта тер гуфта буданд ина акаҷон бо хонаи шумо меҳмонӣ омадем ака мақсад хонаи шумо биёгомуса бисёртар будааст шумо бо ҳамин кор қатъи фаъолиятам бисёртар будааст ака иншолло ина пони навора хушур карда истеъмол карда метавем агар илоҷ боша хушуртар фармона медодед нарминшоинолло худо хоҳад хуб э, ваалайкум ассалом хуш омадед ба хонадони мо хуб э, бардаро касоне ки ҳамин <clears throat> канала тамошо мекунад э, мо миннатдор мешавем касоне ки агар меҳмон ҳастанд ҳатман тамошо мекунад обязательно подписаться яъне ки обунашонро фаромӯш накунед ва ҳамун лайки бепулавай ҳамун лайкро ҳам хеҷиқида монед як борга гуфтаниам ки ҳамин видеои моро то охир тамошо кунед ҳама чи маълумоте аст худохоҳад иншоалло дар бораи биогумус ё дар бораи кимои калифорния ҳамаша маълумот дода мегузарем худохоҳад акай муҳаммад саид мода як савол хоҳиш шудаистак ки ҳамин биогумус шумода чӣ хел омад тарзи тоҷикистонда омаданаш чӣ хел шудан биёняд саволи хуб додем бародарам вақте ки мо ҳамиҷа деҳқонӣ мекардем деҳқонӣ мекардем солҳои пеш ай 205 пештарак 204 96 то 200 ҳамон вақто ҳамин заминаи мо бениҳоят ҳосилнокиш хуб буд баланд буд яъне ки э, аз се ҳазор куча то як то нав сесад кило ман бодрин мечиндам имина ман э, худам дехон ҳастам вақте ки э, дехонӣ мекардам фақат бодрин памидор шаш ҳазор та се ҳазор бодрин се ҳазор памидор мекардам вақте ки амн вақто ба нағз мешуд то соли дуҳазору панҷа а дуҳазору панҷ ин тараф нағз нашуд барои чӣ барое ки ҳамон вақто ман ёд дорам Э, заминҳо мо ба э, кирмои амин маҳаллӣ зиёд буд кирмои лойхӯрак мегӯем ҳамоно зиёд буд хоб аз ҳами ҷа то ҳатто ҳамин ҳамсояҳо ҳам омада э, аз ҳамин заминҳо белқати кофта моҳи қапӣ мерафт ҳами зуброс моҳи чора меқапидем шаст қати удачка қати ҳамон вақто заминҳо бениҳоят зиёд кирмо буд вақте ки ман амин соли гузашта вақте соли карантин ба буд моҳи январ ҳамҷа ба расадка карда истода ман худам амри маъруф гӯш мекардам бисёртар худам ки ӯзбек ҳастам кимки ӯзбек эса любой савол бўлса ўзбекчага жавоб бераверамиз фарқи йўқ хоп э, баъд ҳаминҷаба ман вақте ки ҳамин э, расадка карда истодам помидорро пикировка мега дахил ҷуба расадка вам амри маъруф мондаги амри маъруф тамом шуду худ аз худ ҳамин телефон перекулчат шуд э, вақте ки ман гӯш кардам нигоҳ кардам ки ду одам аз ҳамон тарафи ӯзбекистон бо забони ӯзбекӣ дар бораи кирм суҳбат карда истодааст ва дар бораи биёгумус ман ҳайрон шудам баъд вақте ки ҳамон нигоҳ кардам наворо тохиша тамошо кардам ва дусе қисм буда серия дусе қисма тамошо кардам нигоҳ кардам ки э, дар ҳақиқат гапи рос зада истоданд ва гуфтанд ки аз дуҳазору панҷум сол ин тараф касе ки деҳқонӣ мекунад ман ҳам имина ман ҳам гарантӣ метиҳам ки дар ҳамун замини назди ҳавлиги онҳо деҳқонӣ мекунад ба миқдори як килограмм кирм ёфта наметавонад кирми лойхӯра ина ман гарантӣ метиҳам хеле ки ҳамун одам ман ба гарантӣ ман худам гӯш кардам ман ин ҳамин тамошобинон ҳақи гарантӣ метиҳам ки мақсад э, ёфта наметинад барои чӣ барои ки бениҳоят ҳамин э, дорои химиката бениҳоят зиёд истифода бурдагем баъд поруҳое ки мисол свежи аст уже пории пуситаги чандсола намеёбем оварда мерезем имина деҳқоно шахсоне ки деҳқон аст ба онҳо тааллуқ дорад ин гапои ман суханои ман хуб э, вақте ки порӯи свежи ҳам мебиёрем мерезем вай порис э, ҳама шумо маълумад ки пори свежи ин бу дорад бӯи вай газ аст аз пору газ ҳам то ҳатто истеҳсол мекунад мардум ҳамин газ якумаш газ мекушад кирмҳоро баъд дуюмаш ки шӯри шур мезаку ҳамин э, чизои ифлоси баъд заҳрои бениҳоят зиёд дорад барои ана ҳамин ҳамин ҳосилнокии мо ҳамихел паст шудагӣ баъд ман ҳамин ҳаракат кардам занги телефонӣ ин вай давдав кардем овардем ҳамҷамақсад ҳамун э, дида фаҳмида овардани ман аз ҳамин иборат буд бар хоб ана акаҷон акнун ина овардем худо хоҳад соҳ саломат овардем кора сар кардем якум фаъолиятатон чӣ хел буд ака е э, якум фаъолият ман тагам девола бист квадрат буд чор квадрат овардам ҷои бист квадрат ба ин як квадрат дах квадрат ба неки ман чор квадрата чил ба неви бист ба ин барои худам овардаман барои имна барои худам шахсан барои деҳқони худам овардам баъд вақте ки инҷа ба ҳамун э, кӯча ба дидан то ҳатто ҳам амакҳои худам ам гуфтанд ки «Э, ту нахо кирмпарварӣ куни гир як мурғ парварӣ кун як э, гӯспанд як парвариш кун ин ман гуфтам не ман имина ҳами кирмпарварӣ мекунам то ҳатто ҳам масҷид ба ду моҳ рафта тоҳисагине то вақте ки ҳамун баъд худам ҳамхе мақсад гузоштам ки ман инро бояд аз ҳамин одамо барои халос шудан ман инро паҳн кунам ҳама донад албатта вақте ки ҳамаша паҳн кардам ҳама донист баъд хай э, мизоҷон пайдо шудан як аз даҳ квадрат гирифт мисол вақте ки якум одам ки дар ҳамн э, наворе ки шумо мондед якум шогирд ман аст ба миқдори даҳ квадрат вақте харидорӣ кард ин ҳамсоё ки буданд мисол ҳамқишлоқиё буданд касе маро гапи бад мезаданд ва ё дидан ҳайрон шуданд ва ҳамхе кори ман сар шуд рафт ман ҳамиҷа ба ҳозир бенивад зиёд мана 250 квадрат ҷо дорем алҳамдулилла худо ба шукур корумо нағз аст хоб ман ахи чӣ хел мебинед инҷо ба ҳамин ин ин биягомусмон чанд моҳ шуд чӣ хел шуд акамана кирмо мана кирмо дил мана ин кирмо бародар ҳамин ширинро бенивад дӯст медорад да мана ҳамин кирмои калифорния бале кирмои калифорния инҳо чӣ хел гӯям шумоа ай худамо лой хӯрак аст ку лой мехӯрад инҳо лой намехӯрад инҳо вообще лой на ина дурага кардагӣ ино дурага кардагӣ барои ҳамн инҳо лой на фақат пору чизои пусидагӣ ё мана баргу баргу манам тагмондои э, нушқуртои го мегӯяд ку охлоти э, тагмондаи охур ҳамонҳоро мисол оварда якҷоба пусонида баъд мепартем ҳамаша мехӯрад барг астми каҳ астми алаф астми чиз то ҳатто ман мисол мандарин овардам рехтам мандарин овардам рехтам пиёзҳо овардам рехтам сабзиҳо овардам рехтам инҳоам ҳамин мисли одамон астда барое ки барое ки одамон чӣ хел аст мисол амин як қуртоб бошад ёки як мастова бошад ӯзбекларида мастова боса ага битта қалампир боса ё қуртоб боша бардоро амин як Э, тезак боша қырто зур мегзара шакаро бенаят хуб мегзара иом ҳам хеле мисол фақат ҳа гуфта бисёр пору пору пору не иом э, гого мисол савзи пиёз ам пучоқ ё барг ҳам хеле э, ғаз дига озуқа худа намефора бале вақте ки мехӯра иё иштиё мекуна баъд иё тез зиёд мешава фаҳмо инам хеле инҳо бародар як чиз дига гуфта гузарам инҳо чи хел тарзи ҳамун бурда ҷо карда чи хел парвариш кардан шама шумо боз нишон гуфта мегзарам инҳо албатта касоне ки агар кардани бошад ҳамин корро э, ба мо муроҷиат кунад мо худо хоҳад иншолла насиба дошта ҳамаша дастканал мефаҳмонем чӣ хел ҳамун э, шахсан ман худам канал дорам канали ман биогумус тчк унҷаба ҳамин ҳамаи чихел ҳамин э, тарзи тайёр кардани пору тарзи ҳамин чихел гирифтани килмҳо аз биогумус ҳамаш ҳамаи ҳамаш ҳамунҷаба нишон дода рафтагиам вақте ки ин беҳтару хубтари пору ҳамун пори аст ки э, саволҳо мешавад ки мақсад э, чихели порӯя мисол истифода барем ба кинҳо чихелиша дӯст медорад ин аз ҳама беҳтар ва хубтараш ҳамун порӯҳое ки буқа буқа мебоқанд кунҷора хӯрдагӣ ана ҳамун ҳоқати бениҳоят хуб мешавад ҳам биогумсаш ба сифат мешавад ҳам кирмҳо тез зиёд мешавад барои ки вай ширин аст ин аз ферма бошад ҳама ба маълум <clears throat> синаҷ ёки силос чизи шӯр мехӯрад аз вай э, он қадар биогумуси ба сифат намебурод дозашам паст аст ва ҳамин кремҳо тез зиёдам намешавад барое ки вай камхур мешавад чимхур мешавад барое ки ҳамон кунҷора барои чи дозаш бисёр аст барое ки ҳамон нигоҳ кунед буқов мехӯрад буқов медарад ами фарбе мешавад ин молҳои ферма бошад ҳамон алафу силосу пилос ҳамоноя хӯрад агар вайҳо он қадар фарбе намешавад як темп меистад барои чи барое ки озуқа суст аст барои ҳамин маҳсулоте ки мо аз ин биогумс ки мисол э, аз ин э, э, истеҳсол мекунем бениҳоят ба дараҷа оли аст ҳатто оли ман нишон метиҳам шумо ба ҳаматома ки мо даже ҳамуна аз лаборатория гузаронда омадем чӣ миқдор микроамакри элементҳо дорад аз бист зиёд микроамакри элементҳо зиёд дорад ин ҳатман барои ҳамин деҳқоно фоида калон дорад акай муҳаммад саид ин фақат пори буқа мешавад ягон гӯспанд дига бузмуз дига пору намешавадму аз гӯспанд мешавад аз гӯспанд мешавад аз гӯспанд мешавад э, нағз мешаду э, лекин э, аз гӯспанд худатума маълум ки аз гӯспанд мисли апилкабарӣ апилкабарӣ вая оварда обработка кардан дар кор яъне ки ва як коркар кардан ва як чуқури ба рехтан дар кор як ҳафта об мондан дар кор аз чуқури бароварда салафан қати пушонда мондан дар кор тӯли чор панҷ моҳ вай бояд пусаду шира бурорад вай шира набурорад инҳо лойхӯрак ку лойхӯрак аст ва ё хӯрда мзанад инҳо фақат ба зарби макидан ӯзбеко мегӯ сӯруб ида сӯруб ида а инам ҳаму хеле аст инҳо дандон надорад ки вай мисол канда канда хӯрад аз ҳама беҳтару хубтараш порӯи чор-панҷ моҳа истодагӣ бошад ҷамъ кардагӣ ё яъма бошад ҳама беҳтараш ҳамон аст агар вай пору гусманда бошад агар буқа бошад як бор дубор мешӯедеду кор фармода бурда рафта мекард бале бале бале бале ва ябо тарзе ҳамун мани ҳавоо ба мисол тунук мекунед газаш мерад яъне ки бӯш гумешад бӯяш гум мешад баъдаа бо ҷамъ кардаё як бор мешӯед барои меззакаш бомада рафтанд хуб э, ман ҳамин чизоя мо мисол аз ҳамун лаборатория гузаронда омадем дар марказ яъне ки дар ҳамун пойтахт дар душанбе дар ҳамун институти хокшиносӣ рафтем э, аз лаборатория гузаронда омадем ин имина барои худамон дар кор буд ки мақсад чӣ қадар ҳамин э, микро ва макроэлемент дорад бениҳоят хуб аз ҳозир ман шумо бо нишон медиҳам ки ҳамин помидорҳое ки мо шапида будем бо ҳамун як навориге бо монда метиҳад дар охир мумкин монад тиҳад ин бародарамон ҳатто амунҷа э, шаш яшикча ба се намуд чиз шапидагем як хел баромадагӣ ҳамнам э, даже мана охираша нишон медем ки дутта амун ду намудаш мондаги помидор яъне ки дар биогумус ва дар амун таҷрибаи мо худ аст таҷриба кардагем дар хоку дар порӯи пусидагӣ ва компост мегӯяд дар кампосту яки дар биогумус боз ямҷа бо нишон метиҳам ва як боқимондаша ин ҳаво сард шуд хунук шуд ва бодрингоша хунук зад рафт деҳқоно ҳамаш худаш медонад бо нишонна мумкин аст худохуан иншолла ана мере ана акун акай муҳаммад саид ин сеткара барои чӣ мондаги шумо ин семинблок ду қаваз шудаки ин ба чӣ хел озуқа метад ин бо фаҳмонда намед барои мухлисо ин э, бениҳоят саволои хуб метиҳед ин аввал ба ҳама вақте ки коркард кардан ба аввал вақте ки шумо тайёр мекунед порро вақте ки агар гирифтанӣ бошед мисол хоҳед ки мақсад истеҳсол кунед барои худатон иминами деҳқонҳо ҳам бисёр бисёр деҳқонҳо барои худашон гирифтанда ҳолиам то ҳол гирифтаисан ино ҳозира вақт ба бис сантиметр порро меандозед яъне ки бис сантиметр як сменблок баъд кирмҳоро бурда сар мекунед як квадратча даҳ квадрат бад سی روز که خورد تمام کرد سی روز با خورده تمام کرد یک بار رو گردون میکنید اینا چقدر رو گردون میکنه شوخ این خطی شوخ این خطی و کرما با ضرر نمیتیاد ضرر نمیتیاد شوخ این رو گردون میکنید و بعد از 5 روز دیگر مم. از بولش 5 سانتی متر 5 سانتی متر دلیفکا یعنی که بو همون پورو اوزوکا اوزوکا میتیاد اندوخته اندوخته راست این طولی се чор моҳ давом мекунад ки мисол якта ҳамин э, ин баланд шавад барои чи як мо семен блок мондем барои ки барои ки ина чӣ қадар баланд шавад ҳамон қадар э, як хел местад ин хел тит шуда намерад агар ин семен блок набошад хел тит шуда пан шуда кушод шуда мерад баъд ҳамон озуқаандозии моям э, мушкил мешадам бале қин мешавад ин хел боз ма хел мо раҳча кардагием мо раҳча кардагим ҳамин раҳчаҳо хати мисол ҳамхел аробачӣ оварда ҳамхел чапа мекунем мерем тамомҳо озуқара бемалол ҳамхел корра сад баъд ин кирмо як ҳафта ба якта тухм мегузорад аз якта тухмаш мобайни понздаҳ то бист рӯза аз дута то чордаҳ дунае бача мебурорад личинка мегузд чуҷа мебурорад инҳо ҳамин хел тез зиёд мешавад бениҳоят тез зиёд мешавад як квадраташ тӯли се моҳба даҳ квадрат мешавад як квадрат даҳ квадрат чӣ қадар ки зиёд шуд тез зиёд шуд ҳамон қадар тез мехӯрад яъне ки мана оила аст э, як оила ҳаст ки мисол мана шахсан дар оилаи мо ҳабдаҳ нафарем ҳабдаҳ нафар як моҳба панҷ қопча орд мехӯрад як ҳамсоя аст мисол се нафар аст се нафар як қопча намехӯрад чӣ қадар ки оила бисёр бошад ҳамон қадар тез зиёд мешавад тез обработкаи биёгумус мекунад акай муҳаммад саид агар касоне ки шогирд гирифтани бошад ё ки ҳамкали биёгумус хати машғул бошад шумо шогирдӣ мегиред пони ай нол ҳамонда ёрдам метед бале бале бале албатта чӣ ба не мо бо ҳам хел имкониятҳо дорем ки мақсад касоне ки агар аз мо кирмҳо харидорӣ кунад деҳқон бошад ё ки ба мисли мубайн агар тиҷорат ҳозир бинояд зиёд шудаи тиҷорат шо мисол э, шахсоне шудан ки мисол мошин гирифтан мегӯд э, бо як дусе нафар мошин харидан дар мобайни шаш моҳ ман ба ё боре дорам барое ки ман худам бинояд э, нормально пул кор кардам гапа росташ нормально пул кор кардам хоб касоне ки мо аз мо кир мегирад кир мегирад ҳатман як квадрат харидорӣ мекунад даҳ квадрат харидорӣ мекунад анм хел э, тоҷикӣ бошад анм хел китобҳои тоҷикӣ дорем мо китобҳои бале худамон ҳастагӣ китоби тоҷикӣ мана биогумус теҷикӣ ин ҳамун э, чи каналам аст номи каналам аст ва дар инҷо ҳамин нависта шудае ки кирмҳо биогумус чист ёки нури биогумус аз чӣ тайёр мешавад нури биогумус аз чи ёки тарзи парвариш намудани кирмҳои калифорния Э, инҷа ба ҳамаи ҳамин э, дарсош аст бале чӣ хел ҳамин э, парвариш кардан ҳамаш аст ки мо аз чӣ метарсад ки мо мана чор фасл ба чор намуд парвариш кардан дар кора мисол ози мана зимистон аз понздаҳум вай тараф уже мо ҳозир гуфтем ки бист сантиметр зимистон шавад понздаҳуми декабр вай тараф зимистон хунук шуд ина уже сию панҷ чил сантиметр пору карда баъд мепартем кирморо болотар мекунед бо баландтар карда ҷоя тайёр карда баъд кирморо мепахем барое ки зимистон э, сард шудаи хунук шавад агар панҷ-дах сантиметри ҳамин пору агар хунук занад ва тагаш ҳамхе худаш ба ҳарорати худаш ба температураи худаш гарм шуда ин кирмо кор кардан мегирад зимистонба а товистонба дах сантиметр барои чӣ барое ки пору метаспад аз ҳамин сабаб э, пори аз товистонба ҳаво ки гарм аст пасттар кардан дар кор баъд кирморо сардан кор барои ки салқин шавад агар пулро баланд кунед туристонба вай метаспад ки мо мурданаш мумкин баъд эҳтимол як савол мо омадост ки ҳамин биогомос чанқа муддат ба тайёр мешавад порӯш мисол кирмако хӯрда буд мешавад ин биогомос тайёр мешавад севним чор моҳ ба севним чор моҳ ба севним чор моҳ ба аку мисол ҳаминам як моҳ ба тайёр мешавад як моҳ ба тайёр мешавад лекин чи ба севним чор моҳ барои он ки унҷа ба тухм мегузорад ҳамун тухмаш ждад кардан дар кӯрк аз ҳамун тухмаш кирмҳо барояд як насл худашона монад бале кирмҳоам зиёд мешавад ва ҳамн биёгумсам бо бисёртар тайёр мешавадбисёртартаа набошад як моҳ ба тайёр мешаваду кам тайёр мешавад вақте ки мо мегирем унҷа ба кирмҳо бениҳоят зиёд мерад даруни агарод ба баъд э, кирм кам мешавад барои ана ҳамун ҳамун э, се чор моҳ ба тайёр кардан дар кӯрки ҳамун кирмҳоам ба дараҷаи оли зиёд шаваду аз ҳамун ҷо мисол як квадрат даҳ квадрат кирм бо زیوتر کار کردن برای دهقونا منم خیر من خیر بو o'zbeklar uchun mana bunaqa kitobimiz ham bor mana bizni ustozimiz 80 tonna mana shu go'ngni bo'qni ya'ni mana shuni biogumuz qilib turib arabiston davlatiga 1 kilo tilloga almashtirgan vaqtida oho ana shunday o'shaning uchun bu o'sha o'shani kitobi kitobi bu tojikistonda bunaqa kitob yo'q ӯзбекистондаам ёқ фақат ӯзбекистонда ӯша одам давор тоҷикистонда менда бор чунки ӯзбекистон ман ашу китобти холаса буниям хоши берамаз хулас касоне ки агар аз шумо биягомоз харидор кард агар корфармодане бошад мақсад китобошаанд ҳаст бемалол китобошам метиода метонам бухоа ӯзбекӣ бухоа тоҷики бухоа ҳардушам метием ин падарка бале и аму устози мо боя борга гуфта гузарам ки ҳаштод тонна агар грубаам бошам мебахшад гӯҳи гова ҳаштод тонна амун поруи гова ва як кило тилло вақтш ба алишкадагӣ давлати арабистонба вақти саюзба одамои калонсол агар ма тамошо кунанд медонед ки вақтҳои саюзба давлат ба давлат ба пул набуд ҳози ба пул аст мисол доллар хати миня а вақтҳои саюз фақат бартер буд вақтҳои саюзба барои ҳамун э, вай одамҳо ҳамун тилло қатӣ ҳисобҳасаб карда масалан нарх навоша ба тилло ҳаштод тонна биёгумса қат 1 кило тилло алиш карда гирсаги ин аз мусор чидаги пул аст пул аст бале баъд удобрени нағз аст барои ҳамон растаниҳо баъд экологически чиста тоза мешад ба сифат мешад вақте ки ин аз ин мисол ҳамон маҳсулот карда истеъмол кунед агар чӣ гӯям касалӣ кам мешавад бехимикат ҳози ҳамин таги ҳар як дари ҳамон поликлиника меред балиса мерона модари ман худаш мазаш нест мебарам э, инагда мебарам даже ҳамн духтури дандон ми духтури гӯш духтури бини духтури забон духтури ҷигар ҳама ҳамаш таги дараш агар ман агар нотуғри бошам агар ҳамн каметар ба наисонтон ки ту бача нотуғри гуфтӣ таи любои дари духтур ҳама вақт каме камаша панҷ нафар очират ба истоги барои чи барое ки мо бениҳоят зиёд химикат истеъмол мекунем аз ҳамин сабаб мумкин ки мо ҳамин ҳамин э, чиз паҳн шавад ҳамин тоҷикистони худамон ҳамин деҳқоно хатя бемин деҳқонҳои худамон барои худашон гирифта коркар карда мисол хӯрад бо деҳқоне аст ки мисол ҳозир уже заказҳо бениҳоят зиёд шудаги ба ҳамун объёмҳои калон заказҳо деҳқоно калон зиёд шудаги э, вайҳоам уже фаҳмидиҳастанд вақте ки вайҳо кардан мисол мо кардем ба бозор мебарем дигар кас мехарад мехӯрад мумкин ки як бист фоиз аз ҳамин э, химикат аз химикат ҳамун одамонро мисол ба ҳамун чизи тару тозаи табии табии мақсад э, ҳамун э, мардумро мо э, ҳамин хеле чӣ карда монемда ёрдам кунем ки маҳсулоти ҳамин сабзавоту мевагӣ камтар бехимикат шавад ака муҳаммад саид ана ин биогумса вақте ки мебаранд истифода бурдан ин бобат слитр мачавин даркор намешавад ми дар кор намешавад дарорваше ман худам кардагӣ даркор намешавад ман гуфтам бо шумо ва ки ҳозир ҳамин охираш бобат мемонад нишон медиҳад ҳамн деҳқониҳо моро бо ҳамн чизое нишон метиҳад мебинад касоне ки агар хоҳад канали худама дар омада тамошо кунад ман чихел кор мекунам биогумус тчк бо ҳамн шумо закреплёни камитар ба сиркашба мемонем шо закреплёни камитар ё ки ам рӯи наворба мемонед ми касоне ки агар хоҳад тамошо карда бинад бениҳоят чизи хуб ва нағз аст а ин салафонио шумо пурсида буди ин салафано бародар ин салафанио ҳамн вақти борони ба болоша мепушем ки вақти борони болош болоям не пушонда мебинем ки инҳо борон назанад борон назанад барои чӣ барои ки инҳо ҳамон борони ба э, ман аввал фикр мекунам чӣ хислат дорад ки буромада мерад борони ба шабона мебурад вақте ки ҳамина тар шуд набошад амин як рӯз ба э, тобистонҳо мисол ду бор ду бор об мешавем се бор ҷо мешавад ҳозир ман мисол ду рӯз ба як бор об мепошем болои ҳаминова барои ки ҳамн Э, ҳамин хӯрҳо э, сахт шуда намонад нам истад баъд э, кирмҳо истеъмол карда мегирад ин сетко барои салқинӣ барои салқи нигоҳ доштанбале ин ба афтоб бисёр даркор нест мақсад ҷояш нам шуда истода даркор бале бале нам бошаду ҳамн салқин бошад торикиро нағл медиҳад ва вақте ки ҳамн агар борон борад болошба ино буромада мерад ман фикр кардам гуфтам чи ба як одам худашам хе занг задан ки як одам физик будааст гуфт гуфтан ки вай пажлои одам пенсионер гуфтам ки ман физик гузаштагӣ медонедми таркиби борумба чӣ кислата дорад ман гуфтам намедонам ман нахондам э, вай шахс гуфтан ки фаромӯш накун дар э, таркиби борон кислатаи сулфат ҳаст яъне ки дар аккумулятор мерезем ку силирони вада ана ҳамун э, танаи ҳамин кирморо сухта мекунад аста месухта аст танааш аз ҳамин сабаб боромада ҷои қоқӣ мекунад ҷои қоқ мекунаду мерад барои ҳамун мо тавсия мекунем ки э, бо ҳам кирмпарора ки бошанд ҳатман тамошоам мекунад ҳамин салафаноқати вақти боронида пушонда мондан дар кор тамом нимқагабале ин бад дарашаб кушода мемонад ки вақте ки дарунаш гарм шуда вай ҳаво надр омада безир намешад албатта албатта дарунаша кушода мемонад ки кислород дарод кислород дарод кислород кислород дарод ҳаво яъне ки дар омада бурод агар ин хел партофта монеду борон борад борад борад ваям намешад баро кислород ки намерасад баъд мебурод ҳамхел савдо мана гардид ҳамн э, чизои мояк нишонтиам хоб э, чӣ хеле ки мебинед мана э, инҷаба мана аз ин тараф шурӯъ кунем мана ин чизо порӯи пусидагӣ ва помидор пошидагӣ мо инҷаба бодрингам буд мисол бодрингам кардагӣ будем баъд ҳамн хоква хоки прастоеба кардагием хоква буромадагиш қоқ шуда рафт уже бодринҳоша мана сармо шуд хунук зад шакбори хунук зад ани помидораш анами қадар шуд мана ин пори пусидагӣ пори пусидагӣ ана ин биогумус ба шудагӣ мана нигоҳ кунед ин результата тамошо кунем бачаҳо бале ин результат бениҳоят хуб ин аз ҳамон э, любой чиз да зура ин ҳамон торф порф а ҳама чизда ин зура ин мегӯм ку барои деҳқонуа ин ана ина тамошо кунем ана ин мина барои деҳқонае ки амин мо ҳаракат кардем ки ҳамин дерхо 100 фоиз рӯида мебурояд да ман инаша ман ҳамин ин кулоба си ба ҳафтод карда хок хуш карда кардагим инам таҷриба бале инам берун месоз ин ба ҷои камтар шароити гармӣ даркор ин ҳамхи мондаи сиш хок мешавад ё ки ҳафтодаш си хок ҳафтод биогумус ман инҷа ба каршка кор дая будим ан иша дидмана буридагӣ ин ҳамин ина дарози баъд шуд бад бурида парфтам аз ина сабздаги буд ман бурида парфтам бено як кашоли хунукру шуд ва ина манам хел мана чихели шумо мебинед мана тоза биогумус ба шудагиоаралашкарагнес оли на бад натиҷаша худо хоҳад ман худам каналма мемонам нишон метам карчика дорад як дусетай дошт хоб мана упаковкаҳои мо аст мана мана биорганик биорганика бале ин упаковка аз узбекистон аст албатта мо худамон натунистем оварда аз узбекистон рафта овардем хоб ин упаковкаҳои мо даҳ килограмми аст хоб инҳо фақат ба мағозаҳои бозорҳо бале мағозаҳои ҳамон аграрӣ ҷои тухм мефурӯшад ҷои витаминҳо мефурӯшад тухми тарбуз марбуз ҳамонҳо ба мо ҳамина упаковка карда уже бренд типа бренд ин э, ранги давлати баин ҳамҷоба мондагем албатта налог алог ҳамаш ҳаст манам хел ин упаковка манам хелида мана мана даҳ килограмм бале бист литр аст даҳ килограмм аст ин худаш основной фурӯши ин э, евростандарт фурӯши ин литрқатлитрқатиаст лекин мо мусалмоно чӣ кардем килограмм барои чи барои ки боз ҳамамон мардум ба арзонтар ғалта гуфтаги mm -hmm ниятҳо қатъ карда гирмо ина нархаш чӣ қимат як қопчааш да килограммаш ин магазин ба ҳозир шаст сомон аст шаст сомон бале барое ки ин упаковка аст шаст сомон ин хел э, худамон ба килош панҷ сомон чор сомон чор сомон бале охири нархаш мисол чор сомон панҷ сомон аст агар тона гирад ҳам бошад мумкин тона гирад бо худо хоҳад иншоалла наскмуомила мекунем асаи ҳоли ман бисту ду тон ҳозир ноя ҷиргатод ба худо хоҳад иншоалло равон кардем уже навбати ман пагай дига сар мешавад вай ҷавоҳир буд аз вай мисол даҳ тонна уже тамом шуд аз пагои дига бо аз навбати ман мешавад ки бо дувоздаҳ тонага ман бо даҳ сафка карданаку равон мекунем ба ноҳи ҷиргато хоб ман инҷа ба манаки шумо чӣ хеле ки дида истодед инҷа ба мо упаковка карда истодем ҳамин чизоро биогумус ман амин бардоро ҳамин биогумус биогумус мегӯед ман амин ҳамун тайёр шуда бале тайёр шуда чамоҳа биогумус چهار ماه خورده چهار ماه بعد بله بله بیا گوموسان بله چهار ماه بعد من خیلی تیار شدم من این پروی که دستید انا همین ها همون بیا گوموس هست من انا این برادرمون بله خوب چه کرده تیار کرده ایسو کرستم اینا ده کلگرام رو نمی رفته است اینا طرزی تیار کردن خوب چه بله سلام علیکم برادران اهل کانال بیا گوموس تجکی کانال کالخوزو بود تیوی کدومه که در بیاگوموس در کورای نمی اپاکوفکا با مغازه ба шаҳри бохтар яъне ки қурғонтепа ба мағозаи ҳажда бозори фаромон агро магазин ҳажда номери акаи сулаймон кадомеда даркурай ҳамуҷа дастрас карда метонанд чи чизе даркурай бодрингуруғай памидоруруғай чизе даркурай марҳамат ба ҳаму магазин обод боше саломат боше инам хе мо упаковка кесем инаози тарзи упаковка кадана нишонтон метиҳем дарозу ба стандарт рона 10 килограмм будааст ҳозир ина тайёр мекунам ина 10 кило рона стандарт ина килоа утик мекунада бале ин ягон ҷои қини надора ҳамин кор бале ягон ҷои қини надора ина просто камтарак ҳамн маблағ лозим ки камтарак сарф кунад барое ки ин килонкапа меистад ягон граммаш кам намешад ме ягон грамм кам намешад ягон грамм зиёд намешад ягон сифаташ вайрон намешад ин мина упаковка барои ҳамин ин гарантияш то чанд моҳа меистад мисол як солми ду солми чор сол ба меистад бемало ҳеч кор намекунад бале бале ана упаковка рафт ана ин ягон ҷои қимӣ надорад мерад худохоҳадкасоне ки мисол бо дехон аст э, бисёртар мегирад ин аку барои амн гулкоро ё ки э, шахсоне аст ки фирмоҳо асозимо ба занг мезанад аз шаҳри душанбе вай э, фирмаи давлати яъне ки давлати аст вай албатта пулаш аз ҳамун давлат мебиёд гулпарваро ҳастанд мо э, барои ҳамонҳо ҳамихел упаковкаҳо мекунем барои деҳқони барои деҳқониҳое ки мисол худамо мисол деҳқонии маҳаллӣ аст мисол аз шуқо мебиёд вайо э, хоҳад аз ин нахоҳад аз қопчоҳо дорем мо рафта нишон медиҳем қопчоҳои ҳамин тоҷики ба кадагӣ ҳамаш упаков кашам ваям нағз дарнашба салафан дорад аз болош қоб кардаги баркашта мондаги ҳамаш қоидави касуне гирад мисол аз вай метием барое ки деҳқоно бисёр бисёр мегирад д кило панкило намегирад ин албатта барои амн касоне ки занакҳо аста гул мекорад ё касоне ки шавқ дорад дар хонааш як иқа газон мекунад барои ҳамонҳобале ҳозир вақти амн шапидани пошидани амн тухмиҳои помидору будрингу амин дигар дигар уже болгару вақти кулок пуркунӣ кулок мегӯд стаканчи вақти ҳама пуркунӣ шад уже вақти ҳамин аст вақти ҳамин аст бардаро ва тамошобино ҳамн чоя монен кофе қати гарба ка када ҳамора бихӯрен ё бошунем давом дорав идё инаи хе гирифтан хе тинӯк мекунем мо ҳамин ҷоя порӯя ҳам порӯям хеле тунук мекунем ба ҳамун баландии 15-20 сантиметр ин ба ҳамун афтоби офтоби мерасад ва ҳамун бӯш гум мешавад агар борон занад чӣ шавад бо нағз аст ози ҳозира шароит ба агар борон назад ина як э, як бурга рӯгардон карда бо як э, сечор рӯзга ҳамаи афтоба месад ҳамаша ҷамъ карда бурда якҷоба монда бад баландиша ба миқдори чил панҷ сантиметр карда бад шлангкати нарм айнӣ карда вай э, обшабагаку лейка ранги душ ану хе монда баъдам хе мешимина ки ам мезакаш заҳраш бурод равад ва инҷаба мана ин қадар бо мана пору гирифтагем мо чӣ хеле ки шумо пурсидед ки э, захира пору доред ми захира пору доред ино ҳафтама пор омада манаин порое ки амн ани буқа медод ҳамн буқа сип сиёҳ шудаги худаш уе тайёр шуда тайёр бале инҷаба амн ҳафт камаз пору овардаги будим мо ин озуқаи биогумус мешавад да бале бале ин ҳамон озуқаҳои кирмаи кирм аз ҳамин биогумуси девона чӣ мешавада истеҳсол мешавад ва ман инҷама мана хош шене э, ки шумо мебинед бародарон инҷава мо ҳозир ман инҷава мана мана биогумус ин ҳама ин ҳамун биогумус аст инҷа ба 25 тонна биогумус аст 25 тонна биогумус ина уже 12 тоннаш уже мерад насиб карда бошад ва бо ҳамунҷа 13 тоннагаш бо ҳаст бо унҷа ба як бо склад дорам унҷабаям ҳаст худо ба шукур кор нағ захира нағ заказо шудааст алҳамдулилла худо ба ҳазорумо шукр анамин ҳамун ёгунсӯе ки ҳамунҷо бурда упаковка карда шуда буд ан амин аст ҳамн ҳозир аз склад бурда упаковка карда шудааст баъде ки чӣ шуд баъд инҷа ба аз инҷа ин қопча дарунашам пони килонкадаги бале бале ин ҳамун э, даҳанош ман аст شانش سلفان داره البته او فقط گرامش هم نمیرد گرامش کم نمیشد یا که زیاد نمیشد و همون وصفت میستد و خودش نمکی در کنده این یک قبچه با چند کلی گرام میرد؟ یک قبچه با تا چلی دو چلی دو بله اینا برادران چند قد زکر باشه محصد در کل باشه اینا هست زکر کنین تلفن رقمشان رو میمونیم بله اینا خونه اکای محمد سعید Thank you ака и чи карчкаи бале бале карчка ирама биёгумса андохтагим биёгумс қат шудаги биёгумса атходша яъне ки аз элак мегузаронем вақте ки аз элак гузаронем чизе ки барои фурӯш баровардӣ бояд э, тоза бошад басифат бошад ҳалол бошад барои чи барои ки аз э, мардум пул мегирӣ бароиа ҳалол шуданаш даркор ва ҳамун э, асетка нагузаштагӣ мондагиша яъне ки ҳамун асетка мондагӣ чӣ мегӯ мусраша мо ҳаминҷаба ҳамхел андохта ҳаминҷаба картошка кӯрдагием боз картошка нишон метием шумо ба кофта хуб э, ин ҳаминҷа оз як бор э, нишон метием ана э, мана картошка ин картошкаи чикари фирма <laughs> намедонам ин фирмаи маҳаллӣ мич намедонам овардан шунонеш бале балекаришаҷирғатор мешавад мумкина кам ҷирга тӯл бошад намедонам рости манамхеаоаааашудагбошадагар аргинашамони чихен мешаваякмсоташа гирифта монда худо хоҳад иншоалло акбо ранги пиёла пиёла ворӣ мешаҳдаан коса ворин манаачкаачкаана мана ин карчка девонашмана илмидаги бо якбас нагӯяд ки худашон мондагӣ нагӯядреша дорад реша дорад решаш ба ин ҳама чиз факта ягон ҷои дуруғаш нест ина бачо беҳад беҳад бовар накардаги чи агар мусораш қатӣ ҳамқа каҷга <laughs> шудагӣ бошад як мусораташа боре намедам чи хеле каҷга бошад <laughs> беҳтарин биҷо шуд мана мана мана каҷга тамошкун тартур шуда این حیاتش از زمین ما باید خیلی کارتشکا نمیشه همون بیاگون سبا شور شده اگه بود بله شور شده اگه بود که وابش دیگه دهشت شور بهترین بهترین اینجا زیلین هم بوده است اینجا بخلاجون بوده است با خانیش نه بخلاجون مخلاجون این کامپیری کامپیری مدرم از ما بجوی گرفته بخلاجون کوریده بخلاجون هم خیلی بخلاجون تو هل اندخته شده است инҷа зелем будааст бо гашнеч укро конечно ин амн э, аввали баҳорба инҷаба амн памидор кордабидем таи памидоро агар амн навория тамошо кунанд мебинад амнҷаба э, андохтагӣ будем амн биёгумуса аз ҳамун мондагишан хешуд пеш вақто кал кал кал кал мебуромад имсол мана аммо помидор ба андохтаги биягомса ин зели ма уже доза шаастчор сол доза дорад бале бале ин зелиози бозор ба зели се банча чор банчаш як сомонӣ бале ина тамошо кунӣ ҳами помидор ба биягомса монда будан ина зелим ба ҳози дараҷара истифода карда омадаистан аммо дозаш ина бачаҳо биягомса тамошо кардем ина хонаакам муҳаммад саид ака ин ферма барои чӣ истодааст инҷава арматуро ин арматуро бародарам ферма ферамаамн теплица кадамина ин теплица кадам дарнаш ҳаш метр чил сантиметр мешавад ҳаш метр чил сантиметр мешавад баланди ҳамин мобайнаш чор метр мешавад чор метр бале инаи теплицаое ки дидаистен ин теплицао э, паҳмиш панҷ метрай баландиш як навада як навада я одам бемало медорад ё як навада инай барш э, як биста барш як бист барои чӣ ман теплицоро калон кардам барои ки деҳқонора бисёртарш тамош кардам ва амин хостам ки манам теплицо баланд кунам барои чӣ барои ки э, замин чил метр дарозай теплицо пастай ҳози амин мутобиқи ҳавои худмон мисол тоҷикистонда уже пагода э, климат гарм омадастай ҳамин сабаб ҳамин э, маҳсулот уқанағз нашудаст барои чи барои ки э, вақте ки ду даҳанаша ҳӯй мемонед ай ду тараф э, шамол мезанад мобайнаша шамол намедарад баъд ҳамун гармӣ ҳамунҷа ба ҳамун растани ҳамаша вайрон мекунад кучатоба зарар мерасад зарар мерасад барое ки вай ягон навада ягон ҷои выход надорад а ин баланд ин уже чор метр агар бале ин бараш ҳозир ду метр мешавад бари ҳамин теплица аз байни ин теплицаона баланд мешавад як баробар ҳамин баланд мешавад да бо байнаш байнаш бале ин бараш мисол ҳамун э, маҳсулот агар бодрин фарз кардем агар ду метр ба рафта истад агар мисол ду метр рафта бо мегардад лекин болош ба бо уже ду метрига бо ҷо дорад трансасо ҳаст ки ҳамун кислород ҳаво даромада бурод ҳаво даромада бурод бениҳоят хуб мешавад ҳамин ҳам тавсия мекунам ки касоне ки дехонӣ кардаяд албатта теплисҳои замонавӣ баланд кунанд баланд кунад барое ки амн э, ҳаво даромада бурод э, климати ҳаво уже гарм омада истааст бози ам худамо зимистонам нағз нашуда истааст барое ки амн як тандири чироғак зад рӯз <laughs> тандири чироғак мегӯ тандири чироғак зад э, ин амн гувоҳӣ аз он аст ки аввалаш аллоҳ аст парвардигори ягона худаш медонад лекин гуфтаи гапҳои амн кампирои коинат хат ки ҳамун тандур чоғак зад зимистон хуб намешавад барои ки тандур чоғак баҳор ба бояд шавад анамехеяд ин арматур размери чанд қади шудаги ин арматур размери чордаҳ чордаҳ бале размери чордаҳай э, ҳамаш як чорда иншам дурунашамгулишам чорда стойкаашам чорда болошам чорда бале бале ҳамаш чордаҳ ина худо хоҳад насикада бисад ҳамун канали худо мадарод бо ҳамун э, чанд пул расход мешавад якта теплица ба ё ки якта ҳамин ҳамин якта каркас ба чанд пул расход мешавад ҳамаша ман худохоҳад гуфтагиам гуфтаги ина канали биогумс тжк ҳами канал ба дароед бачо номи канал э, канали биогумс тжк хоб бардаро э, ҳамин ҷаба ҳозир мо э, хотима мебахшем тоғри бале хотима мебахшем ки ҳамин видеои навор бо бениҳоят зиёд шуд гапҳои зиёд ҳам дорем лекин ҳамин бениҳоят хуб шуд ҳамин қадараш касоне ки мехоҳад мақсад деҳқонӣ мекунад кардани аст ё ки ягон маълумот надорад албатта метавонад ки ба мо муроҷиат кунад ба мо телефон кунад чӣ хели кучатҳо дар кор ё ки чӣ хели тухмӣ кардан дар кор э, ё ки теплисаи чӣ хел кардан дар кор ҳама ҳама ҳамаша худо хоҳад э, имина худам деҳқон ки ҳастам ба ҳамаи деҳқоно мехоҳам ки ҳамин ёрдами худамро расонам барои чӣ барое ки э, аз деҳқонӣ ин бениҳоят пули бобарака метиҳад бале пули ҳалол меҳнати ҳалол ва ҳамун баракати хуб метиҳад хуб бародаро саломат сарваланд бошед касоне ки ба маҳқул аст ҳатман лайк касоне ки маҳқул нест обязательно дизлайк ва касоне ки мехоҳад агар ба мо алоқа кунад ҳамуҷа рақамои телефонамо мемонем дар охир ҳамин гуфтаниам ки касоне ки моро тамошо мекунад ҳатман подписатся кунад ҳамин бародар ва ки ин бародарам вақти худашро дарайқ надошта мисол мана мо ҳозирам ин сварка пуарка ин ва тараф давдав ҳама ба кори зиндагии худамон лекин ин бародарам ба ҳамин кори зиндагии худаш давдаваш вақт худашро сарф карда дариқ надошта рафта ҳамн бозорҳо ба шумо ба сёмка карда ба шумо епарто шумо подписатся кунед ҳатман лайк монед дариқ надоред лайк бепул аст ва аз ҳамаи шумо ҳазор ҳазор миннатдорам ки шумо моро тамошо кардед ва ба ҳамон ғарибо ҳам як э, даста саломи худамро мерасонам ба ҳамаи онҳо парвардигор э, худованд нигаҳбонаш бошаду э, бо сари баланд ба ватан баргардад барое ки дар ватани худаш модар падар ва ҳамон фарзанд оилаи худаш интизор аст саломату сарбаланд бошед хушомадед